Oi, mãe. Oi, pai. Tudo bom? Será que podemos tomar um café mais tarde? Tem uma novidade para contar para vocês. Someday you might be the president, someday you might be a star. Someday you might be a homeowner, you might even play guitar. In the between and all the fun, I'll be by your side. I love you. Cause you're a piece of my heart Whatever you do Wherever you are No matter the time, the place Que bom te ver, filho Eu tenho uma novidade pra contar pra vocês Tô namorando And all that's hard I love you Cause you're a piece of my heart Pai, mãe, esse é o Thiago, meu namorado.